Es wurde sich zahlreich gewünscht, könnt ihr mal wieder preisgünstigeren Fußballschuh testen. Deshalb perfekt heute einen Adidas Takedown Fußballschuh. Und damit willkommen zum heutigen Review und zwar zum Adidas X Ghosted Point 3. Das ist dieses Modell hier. Optisch ein extrem cooler Fußballschuh. Wir wollen heute klären, wie schlägt er sich natürlich auf den Platz, auch im Vergleich zu den Topmodellen, was macht Sinn, hier Geld zu sparen oder sollte man lieber etwas mehr Geld investieren um beispielsweise ein Xcosset Point One zu kaufen. Das wollen wir heute klären im Review zum Adidas X Ghosted Point 3. I think I'm playing chess, I see a king, I'm at his neck. I'm three steps ahead of every move, now that's a check. Yes, they wanna know my secret, it's because I never slept. All my nightmares of me at 40, life's a wreck. See my dad, he in debt. In my mind, she upset. That's way back when 408. Starten wir mit dem ersten und optischen Eindruck. Ich finde den Fußballschuh tatsächlich für ein Takedown-Modell extrem cool. Er sieht sehr hochwertig aus, durch die goldenen Streifen, die drei Streifen hier vorne. Auch das Obermaterial ist teilweise, was beim X-Coaster das Besondere ist, durchsichtig. Man kann tatsächlich auch beim Takedown-Modell an manchen Stellen am Fußballschuh durchschauen. Auch die Sohle wirkt eigentlich sehr, sehr cool und vom Design hier für mich eigentlich kein Takedown-Fußballschuh, sondern tatsächlich ein sehr, sehr cooler Fußballschuh, was mich schon mal positiv überrascht, aber das ist natürlich nur der erste optische Eindruck. Die Optik spielt natürlich auch eine Rolle, aber es kommt natürlich auf die Performance an. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie hat sich dieser Fußballschuh bei uns im Test geschlagen? Wir starten einmal ganz, ganz einfach und zwar mit dem Thema Ballgefühl. Ihr kennt ja hoffentlich noch unser Review zum Beispiel zu diesem Fußballschuh, zum Adidas X Ghosted Plus. Das ist das Topmodell das ist natürlich ein riesen, riesen Unterschied. Und da muss man auch direkt klarstellen, man soll diese beiden Fußballschuhe definitiv nicht direkt miteinander vergleichen. Wir haben hier einmal das Modell für 270 Euro und hier einmal das Modell für 79 Euro. Also eine riesen, riesen Preisspanne dazwischen. Deshalb sollte man, wie gesagt, den Fehler nicht machen und beide Fußballschuhe miteinander direkt zu vergleichen, weil wir hier natürlich das Mirage Skin Obermaterial haben, ein extrem hauchdünnes Obermaterial, das hier wie gesagt durchsichtig sogar ist. Sprich, da hat man natürlich einen extrem direkten Touch das hat man hier nicht, sprich der Touch ist nicht so direkt wie beim Ghosted Plus, aber dennoch ein gutes Ergebnis, was mich positiv überrascht hat. Das Ummaterial wird nach der Einlaufphase nochmal etwas weicher, sprich dadurch hat man auch einen relativ guten Touch, was mich wie gesagt positiv auf jeden Fall beeinflusst hat hier im äh, Review. Ich, ich brauche das als Spielstil, wenn man Tricks macht, beim tempo tripping eine gute Ballführung zu haben und das hat man tatsächlich auch mit diesem Fußballschuh, was auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt ist. Was das Thema Lockdown angeht, haben wir hier einen sehr, sehr weichen Socken, der sich natürlich gut an deinen Fuß anpasst, sprich, da kommt sehr leicht in den Fußballschuh rein, was ich nochmal sehr angenehm finde. Bei manchen Fußballschuhen ist es mittlerweile ein bisschen schwierig geworden, weil sie einfach so eng geschnitten sind, aber hier tatsächlich ein sehr guter Fußballschuh. Was das Thema Komfort angeht, als ich im Schuh war, hatte ich am Anfang leichte Probleme hier mit dem Knickstellen, sprich wenn man mit dem Fußballschuh lauft, dass das Oberteil sich so ein bisschen an deinem Vorderfuß so anknickt. Das hatte ich am Anfang so ein bisschen Probleme, so leichte Druckstellen. Das Ganze legt sich aber nach der Einlaufphase, sprich hier muss man sich keine großartigen Sorgen, äh, keine großartigen Sorgen machen. Aber das sollte man auf jeden Fall auch im Hinterkopf behalten. Was ich aber sehr gut gelöst fand, ist der Fersenbereich. Der ist wirklich extrem angenehm gepolstert hatte ich absolut keine Probleme, was ja auch oft bei Fußballschuhen so ein kleines Problem ist. Sprich, Komfort eigentlich bis auf am Anfang kleine Probleme eigentlich ein sehr gutes Ergebnis, was wie gesagt auch schon wieder sehr, sehr gut ist. Die Sohle, da kann man glaube ich relativ großen Unterschied erkennen. Und zwar haben wir natürlich das Besondere beim X-Ghosted Plus, die Carbitex-Sohle, die aus dem Sprintbereich inspiriert worden ist, um einfach nochmal mehr Geschwindigkeit auf den Platz zu bringen. Das haben wir logischerweise hier beim Takedown-Modell nicht. Optisch natürlich relativ ähnlich angelegt an den X-Ghosted Plus, aber von der Performance spürt man hier natürlich einen Unterschied. Sollte man aber auch im Hinterkopf behalten, dass wir hier einen sehr, sehr großen Preisunterschied haben. Ihr könnt auf jeden Fall mal an dieser Stelle eure Meinung zum, zur Optik vom X-Ghosted Point 3 in den Kommentaren dalassen. Was sagt denn ihr zu diesem Fußballschuh? Wie gesagt, kostet normalerweise 79 Euro. Ihr habt aber tatsächlich auch die Möglichkeit, den aktuell bei sport2000.de bei unserem Online-Shop tatsächlich auch günstiger zu bekommen. Links dazu findet ihr natürlich mal unten in der Beschreibung. Schaut da gerne mal vorbei und lasst natürlich auch eure Meinung zu diesem Fußballschuh in den Kommentaren da. Jetzt klären wir natürlich noch die Frage, lohnt es sich tatsächlich jetzt hier einen Takedown-Fußballschuh zu kaufen oder sollte man das Geld lieber in die Hand nehmen und ein Topmodell kaufen? Da habe ich eigentlich eine relativ entspannte Meinung, weil dieser Fußballschuh mich tatsächlich überrascht hat, kommt das natürlich auf euch an. Welche äh, Parameter wollt ihr im Fußballschuh festlegen? Welche Ansprüche habt ihr an den Fußballschuh? Klar ist der X-Große Plus deutlich besser, das ist auch logisch, weil es ja auch das Topmodell ist und das quasi, man kann es eigentlich so vergleichen mit einem Sportwagen und mit einem, ja, einem herkömmlichen Auto. Sprich, beides natürlich zielführend, aber mit dem X-Große Plus hatte ich natürlich mehr Spaß, weil er einfach nochmal mehr Features bietet. Aber wie gesagt, da der Preis natürlich auch ja, etwas höher liegt. Da sollte man immer selbst entscheiden, was finde ich wichtiger. Reicht mir ein 80 Euro Fußballschuh, was von der Performance auf jeden Fall zufriedenstellend ist und im Ergebnis tatsächlich für mich auch positiv überraschend war? Oder möchte ich wirklich einen Top-Schuh, die auch die Profis tragen? Das sollte man wissen ansonsten für mich ein Fußballschuh, der jetzt aktuell nur 50 Euro kostet, ein wirklich sehr gutes Ergebnis. Hätte ich nicht mit gerechnet und für mich tatsächlich eigentlich auch ein positives Fazit zum X Ghosted Point Free. Das war es auch zum Adidas X Ghosted Point Free. Eure Meinung zum Schuh natürlich in den Kommentaren dalassen. Genauso findet ihr natürlich den Link zum Onson Online Shop in der Beschreibung, wo ihr den Fußballschuh aktuell, wie gesagt, reduziert bekommt findet ihr alles nochmal unten verlinkt. Das soll es zum heutigen Video gewesen sein. Falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, unbedingt natürlich den Kanal abonnieren. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.